थाली उठाने में इतनी हैवी है सिंगल पर्सन टू परांठास तो you'll be getting one lakh rupees hi welcome back to new blog तो पराठा तो हम लोग ऑलमोस्ट डेली खाते ही हैं घर में हमारे ब्रेकफास्ट में पराठा बनता है डिनर में बनता है लंच में बनता है लेकिन क्या कभी आपने दुनिया का सबसे बड़ा पराठा खाया है नहीं ना तो चलिए मैं आज आपको खिलाती हूँ दुनिया का सबसे बड़ा पराठा मतलब खा के बताऊंगी कैसा है दुनिया का सबसे बड़ा पराठा उसका टेस्ट कैसा है साइज कितना बड़ा है उसका मैं आपको सब कुछ बताऊंगी तो चलिए मेरे साथ तो आज मैं लेके आई हूँ आपको जयपुर पराठा जंक्शन में जहाँ पर मैं ट्राई करने जा रही हूँ दुनिया का सबसे बड़ा पराठा ओके तो प्रताप जी बताइए क्या आपके यहाँ पर कितनी तरह के पराठे मिलते हैं मैडम हमारे यहाँ चौहत्तर प्रकार के पराठे मिलते हैं चौहत्तर seventy four okay okay okay जो पराठा है जो बत्तीस इंच का पराठा है ये सच में बत्तीस इंच का पराठा मिलेगा मुझे बत्तीस इंच का मिलता है अरे वाह तो ये जो पराठा मैं खाने वाली हूँ बत्तीस इंच का पराठा ये दुनिया का सबसे बड़ा पराठा होगा या इंडिया का सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा पराठा एक और बात मुझे बताइए ये जो बत्तीस इंच का पराठा है ये इसका डायामीटर है या सर्कल है इसका जो गोलाई है इसकी बत्तीस इंच ये गोलाई में बत्तीस इंच का तो इसमें क्या क्या आप स्टफ करेंगे वो मैं देखना चाहूंगी एक बार आप मुझे बताएंगे इसमें क्या क्या स्टफिंग होगी जैसे आलू का पराठा का ऑर्डर दोगे तो आलू का होगी पनीर का दोगे तो पनीर का स्टफिंग होगी अच्छा मोलिक का है तो मोलिक का स्टिचिंग होगी ओके पनीर और उसका गोभी का स्टिचिंग होगी गोभी का ऑर्डर दोगे तो आप जैसे इसमें भी मिक्स लगा अलग है आलू प्याज अच्छा मिक्स मिक्स का ऑर्डर भी दे सकते हैं तो सबसे जो ज़्यादा आपका सेल होता है वो मिक्स पराठा होता है या कौन सा आलू पनीर चाहे कोई स्पेसिफिक पराठा जो बत्तीस इंच का पराठा है ज़्यादा यहाँ आलू प्याज पनीर का पराठा आलू प्याज पनीर का हाँ। तो बत्तीस इंच का पराठा तो इसको बनने में कितना टाइम लगता है पंद्रह से बीस मिनट लगेगी तो ये जो बत्तीस इंच का पराठा ये कितने जनों के लिए है सफिशेंट कितने लोग खा सकते हैं बत्तीस इंच का पराठा छह सात लोग खा सकते हैं तो चलिए एक बार मैं देख लेती हूँ किचन में जाके कि कैसे बनता है तो आप ही चलिए मेरे साथ <laughs> सो मैं आपको इनका मेन्यू कार्ड दिखाती हूँ सबसे पहले ये देखिए बत्तीस इंच का पराठा है और यहाँ पर 74 प्रकार की वैरायटी है 74 तरह के पराठे मिलते हैं यहाँ पे और रेगुलर है इसका साइज होगा 12 इंचेस मीडियम है 18 इंचेस लार्ज है 24 inches and extra large is two inches और मैं आज ट्राई करने जा रही हूँ extra large that is two inches paratha और आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ आलू प्याज एंड पनीर का पराठा जो की है जिसका प्राइस है सेवन एटी रुपीज और आप देख सकते हैं सेवेंटी फोर तरह के पराठा यहाँ पे अवेलेबल हैं और इस पराठे के साथ मुझे मिलेगा फ्री अचार मक्खन चटनी और रायता और अगर मुझे एक्स्ट्रा मतलब बाद में और रायता या फिर दही या मक्खन चाहिए तो उसके चार्जेस ये लोग लेंगे जीएसटी यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा ये स्टफिंग के लिए मसाला मिक्स हो रहा है जिसमें है आलू प्याज और पनीर क्योंकि मैंने आलू प्याज और पनीर का ही पराठा ऑर्डर किया है तो ये तो ये सारा जो मसाला है ये एक ही पराठे में जाएगा हाँ, एक ही में, एक ही में जाएगा ओके ओके हाँ क्योंकि बत्तीस इंच का है तो बहुत बड़ा ही होगा तो इतना तो स्टफिंग चाहिए उसके लिए तो ये एक पराठे के लिए ये कितना आटा है टोटल कितने आट, कितना एक किलो होगा ये क्या ज्यादा थोड़ा ज्यादा होगा एक किलो से थोड़ा ज्यादा मतलब हम लोग घर में अगर बनाते हैं एक किलो में तो बहुत सारे पराठे बन जाते हैं नहीं आपका ये बेलन भी बहुत बड़ा है तो ये इसमें फिल कर रही हैं स्टफिंग तो इतना बड़ा पराठा बेलना उसको हैंडल करना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता होगा नहीं कुछ ही नहीं होता है कुछ नहीं है इजी है <laughs> मतलब बेलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको और स्टफिंग भी बिल्कुल एजेस तक है स्टफिंग अच्छे से की है इन्होंने काफी अच्छी स्टफिंग लग रही है अब देखिए तैयार होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा पराठा ये कैसे आइडिया होता है कि हाँ ये बत्तीस इंच का ही बना है ये पूरा अपने जो बेला है कैसे आइडिया होता है एक्सपीरियंस हो गया आप इतना है ना इतना बना चुके हो आपके आप एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ बत्तीस इंच का ही ये बेला मैंने <laughs> तो हाँ वही आइडिया बताता है दुनिया का सबसे बड़ा पराठा है ये और देखिए ये है रायता साथ में ये है लहसन की चटनी जो जयपुर में बहुत फेमस है लहसन की चटनी एंड ये है बटर तो मैं देखती हूँ कि मैं आज कितना पराठा खा सकती हूँ ऐसे यहाँ पर अगर आके आप दो पराठे खा लेते हैं ना ऐसे सिंगल पर्सन टू पराठा तो you will be getting one lakh rupees और इससे पहले क्या था कि अगर आप एक पराठा पूरा खा लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए पराठा फ्री मिलते थे दोस्तों दो पराठे तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाऊंगी मुझे लगता है मैं एक भी नहीं खा पाऊंगी आधा भी नहीं खा पाऊंगी एक्चुअली तो <laughs> देखती हूँ कि कितना पराठा खा सकती हूँ मैं तो कहाँ से शुरू करूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है <laughs> सांठे को काफ़ी अच्छे से सेका हुआ है और स्टफिंग भी बहुत अच्छे से की है मीन्स कब कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि कच्चा है या फिर स्टफिंग की कमी है ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हर जगह टेस्ट आ रहा है स्टफिंग का पनीर का आलू का प्याज का सो so गाइस पराठा बहुत टेस्टी था और सबसे खासियत इसकी ये है कि एंड तक ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर्स तक इसकी स्टफिंग है और टेस्ट में काफ़ी अच्छा है रायता भी बहुत टेस्टी था मक्खन मैंने थोड़ा सा ट्राई किया काफ़ी टेस्टी था एंड लहसन की चटनी भी ऑसम थी हम लोग दो जने हैं और इतना ही पराठा खा पाए हैं बाकी मैं पैक करवा के लेके जा रही हूँ घर में जाके खाएंगे हम लोग और कुछ मैं अपने नेबर्स के साथ भी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँगी भाई वर्ल्ड का बिगेस्ट पराठा है तो सबके साथ शेयर करना तो बनता ही है और अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पराठा तो आपको आना पड़ेगा मानसरोवर एरिया में न्यू सांगाने रोड पर है पराठा जंक्शन आइए ट्राई कीजिए मेरी तो भाई बस हो गई है इतने में ही और तो मैं नहीं खा पाऊंगी इम्पॉसिबल है पूरा एक पराठा खाना बिकॉज हम दो जने इतना खा पाए हैं तो मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती ओके okay, सो so ये था दुनिया का सबसे बड़ा पराठा मैंने ट्राई आपको दिखाया आपको बताया उसका टेस्ट कैसा है उसका प्राइस क्या है कहाँ पर आपको आना है अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे लिए ना ये एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस रहा है बहुत इन्जॉय किया मैंने तो और अगर आप भी इन्जॉय करना चाहते हैं तो आइए यहाँ पे इन्जॉय कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक बटन दबाई लो अब तो हाँ और मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी एक नया वीडियो आपके सामने लेके आऊंगी children stay safe and keep asking your life okay now watch